Jeszcze raz ciut inne ujęcie Wrocław, Żerniki, budowa na przedłużeniu ulicy Komeńskiego, ale w sumie jest to ulica Rumiankowa we Wrocławiu tutaj jest taka wcześniejsza szeregówka tam budowa, a tam jest dom pod numerem 7